Im Jahr 2025 ist ein Viertel der Luzerner Bevölkerung im Rentenalter. Die Politik steht somit in der Pflicht, die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass wir die Generationensolidarität weiterhin aufrechterhalten können. Die AHV-Schuldenbremse, die Flexibilisierung des Rentenalters und die Erhöhung des Steuerfreibetrags sind für mich drei ganz wichtige Anliegen, um die Generationensolidarität weiterzuführen wählen Sie mich am 18. Oktober zu Ihrem Luzerner Ständerat. Ich packe an und setze um für einen starken Kanton Luzern und eine unabhängige Schweiz.